सेतो हात्ती राखेको त थाहा छँदैछ सेतो राखेको चाहिँ राजालाई चाहिँ राति बिहान बिहानै नुहाउन आउँदाखेरि हनुमान ढोकाडा नुहाउन आउँदाखेरि चाहिँ एउटा किचकर्नेले चाहिँ समातेर चाहिँ अनि उसलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन गएपछि पछि गुबाजी हो र दुनियाँभरको के हुँदछ कस्तो हुँदो चाहिँ उनीहरूले पत् यो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका विशेष चाहिँ बालेन सरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद है हामी सर्वसाधारणलाई पनि यो रानी पोखरीमा आउने अवसर यो भित्र छि गुड मर्निङ नमस्कार सबैजनालाई साथीहरू म चाहिँ आज यो रानी पोखरीमा आइपुगिरहेछु यो रानी पोखरी भनेको चाहिँ सर्व सर्वसाधारणको लागि भर्खरै भर्खरै खुल्न थालेको हो यो भित्र हामी जो कोही आउन पाइँदैन थियो यो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका विशेष चाहिँ बालेन सरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद है हामी सर्वसाधारणलाई पनि यो रानी पोखरीमा आउने अवसर यो भित्र छिरेर <coughs> अवलोकन गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म त्यहाँ आज एक एकदम बिहानै बिहानै छ बज्नुभन्दा अगाडि नै गाडी चढेको हो यहाँ आइपुग्दा चाहिँ सात साढे सात भयो है यो चाहिँ बिहान छ बजीदेखि <clears throat> आठ बजीसम्म खुल्ने गर्छ है यो चाहिँ तपाईँहरू काठमाडौँ आउनु भएको छ कोही भने रानी पोखरी हेर्न आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो बिहान छ बजीदेखि आठ बजे दुई घन्टाको लागि मात्रै यो रानी पोखरी खोल्ने गरिएको छ यो रानी पोखरी चाहिँ हामी वर्षको एक दिन मात्रै यो भित्र छिर्न पाउँथ्यौँ कि यो भाइटिकाको दिन यहाँ चाहिँ दाजुभाइ नभएका दाजुभाइ न नभएका दिदीबहिनी नभएका जो कोही पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि चाहिँ यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनी बनेर टिका लगाउनुको लागि मात्रै खोलिने गरिन्थ्यो यो रानी रानी पोखरी अहिले चाहिँ हाम्रो बालन शाह नगर प्रमुख भइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैजना छिर्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यो रानी पोखरी खोल्नुभएको हो र म यहाँ आउने अवसर मिल्यो म अस्ति आएको थिएँ एकचोटि यहाँ बन्द रहेछ किन बन्द रहेछ भनेर बुझ्दै गएको भरे दुई घन्टा बिहानको लागि मात्रै खोलिने गरिँदो रहेछ त्यो भएर रहेछ पर मन्दिरमा जाने बाटो चाहिँ यहाँ ब्लक गरिएको रहेछ सायद यो मन्दिर बन्दै गरेको भएर होला यो पछि यो हाम्रो जुन बार पनि खुल्नेछ ल हाम्रो यहाँ बुवा आउनु आउनुभएर छ रानी पोखरीमा बिहान मर्निङ वाक गर्नको लागि उहाँ कहाँबाट आउनुभएको र यो यहाँ कहिलेदेखि आउनु थाल आउन थाल्नु भएको म उहाँलाई सोध्छु है त बुवा नमस्कार तपाईँ यहाँ कहिलेदेखि आउनु थाल्नु भएको म आएको आज पाँच दिन भयो पाँच दिन भयो मर्निङ वाकको लागि आउनु मर्निङ वाकको लागि ए तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो लगन लगन खेल होइन लगन टोल ए लगन टोल यहाँ नजिकै पर्छ यहाँ जोसी देवल नजिक पर्छ ए अनि यो रानी यो खासमा कहिले कहिलेदेखि खोल्न थालेको पहिला त बन्द थियो नि यो पहिला बन्द थियो पहिला चाहिँ यो चाहिँ सुगर सफाइ सुगर सफाइलाई आज पाँच दिन भयो सुगर सफाइलाई आज पाँच दिन भयो ए आज जम्मा पाँच दिन खोलेको पाँच दिन भयो मात्रै भयो ए यो रानी पोखरीको बारेमा अलिकति विशेष त तपाईँलाई केही थाहा छ यो बनाउनु त अब प्रताप मल्लले बनाएको यो हामी सबैलाई थाहा छ होइन तपाईँ यहाँ पहिले आउनु भएको थियो यो जुन भाइटिकामा खोलिन्थ्यो नि यहाँ यो भाइटिकाको दिन मात्रै खोलिन्छ यहाँ चाहिँ पछि खोलिन्न हजुर त्यो वर्षको एक दिन भाइटिका दिन खोलिने भएको हुनाले यो चाहिँ रानी पोखरीहरू चाहिँ पहिला चाहिँ प्रताप मल्लले बनायो भने भने त्यो प्रताप मल्लको साथसाथै यहाँ राजा र रानीले सेतो हात्ती छ म चाहिँ उसमा चाहिँ शिव शिवको मन्दिर छ होइन सेतो हात्ती राखेको त थाहा छँदैछ सेतो राखे चाहिँ राजालाई चाहिँ राति बिहान बिहानै नुहाउनु आउँदाखेरि हनुमान ढोकडा यहाँ नुहाउनु आउँदाखेरि चाहिँ एउटा गर्नेले चाहिँ समातेर चाहिँ अनि उसलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन गएपछि पछि गुबाजी हो र दुनियाँभरको के हुँदो रहेछ कस्तो हुँदो रहेछ उनीहरूले पत्ता लगाइसकेपछि पछि किस गर्नेलाई चाहिँ त्यो हड्डी फेला पारेर त्यो हड्डी चाहिँ सेतो हात्तीले थिची भन्ने पारेर त्यो सेतो हात्ती मुनिएर राखेको छ भन्ने किम्बदन्ती छ यो रानी पोखरी पहिला चाहिँ रानीलाई एकदम चाहिँ आफ्नो पुत्र मरिसकेपछि शोकाकुल अवस्थामा चाहिँ प्रतापमल्लले खनेको भन्ने चाहिँ छ त्यस पछाडि यहाँ पानी पहिला सात मुलको पानी ल्याउने भन्थ्यो अहिले यो पानी सुकिसकेपछि अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ पानी छैन मुनिबाट चाहिँ इटा बिछ्याएर र चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ पानी चाहिँ अन्त्यबाट ल्याएर राखेको अवस्था छ यो अहिले यो जुन रानी पोखरी छ नि यो चाहिँ बालेन्सा आएपछि बालेन्साकै काम हो यो खोल्नमा मद्दत गरेको कि यो हाम्रो सरकारी तर्फबाटै हो यो होइन यो चाहिँ अहिले नगरपालिकाले सफा सफाइको लागि मात्रै हो ए सफाइको अब पछि बन्द गर्छ यो सफाइ सफाइ बन्द गर्छ ए भनेपछि अब यो सफाइ सकेपछि फेरि हामी घुम्न यहाँभित्र आउन पाइँदैन पाइँदैन ए हस् हस् धन्यवाद भयो थ्याङ्क यू साथीहरू आज म एकदमै खुसी छु है म यो रानी पोखरी धेरै पछि मैले यो घुम्ने अवसर पाएँ म बाहिर बाहिर मात्रै घुमेको थिएँ यसको वरिपरि बाहिर मात्रै अहिले चाहिँ म भित्रै आएर यहाँभित्र आएर जे घुम्न पाएँ होइन तपाईँहरूलाई पनि देखाउन पाएँ थ्याङ्क यू फर बालेन्सा है तपाईँहरूले तपाईँले यति राम्रो काम गर्नुभएको छ यति राम्रो तरिकाले आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ल साथीहरू तपाईँहरू सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु भएको छ होइन तपाईँहरू सबैजनालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद र जो जो जो जो नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाले चाहिँ प्लिज है च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल हस् म नयाँ ठाउँको फेरि भिडियो लिएर आउनेछु ल thank you so much for watching ल बाई बाई सबैजनालाई टेक केयर तपाईँहरूको दिन साँझ शुभ रहोस् थ्याङ्क यू सो मच